Hmm. Happy birthday Kak Uni. Ini sebenarnya ulang tahunnya besok. Mirip ya. Hmm. Ini dia ini ini sini sini sini sini. Jin jin jin. ini, salah itu ulang tahunnya sama kayak aku, umurnya juga sama. kiatnya juga cantik. sama orang paling cantik di parit 15. <laughs> yang ke belakang ke belakang. Gue malas. Habis. Saya Hmm kasih kado-kadonya ya. ada tas cabut. Hap. Ah. <laughs> ah hmm. Dari semua kado ini. <laughs> Pegang. Saya pilih amplop. Mana amplopnya tadi? This is my cake. Samul, bahasa hadiah. Satu, dua, tiga. Ada amplopnya juga. Ini juga ada beberapa Okay. <laughs>